Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan berbagi Tentang bagaimana cara mengetahui apakah email Anda pernah diobol atau tidak Oke langsung aja Pertama yang harus kita lakukan adalah Silakan buka Google Chrome Ya di sini kita tinggal ketikkan monitor atau huruf kecil ya jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama titik fire fox titik atau dot .com ini titik dua kita perbaiki lagi oke okay, enter ya akan muncul tampilan seperti ini Lihat apakah Anda telah tersangkut kebocoran data online. Cari tahu apa yang sudah diketahui peretas tentang Anda. Pelajari cara agar selalu selangkah lebih aman dari mereka. Oke teman-teman, jadi kita harus pastikan bahwa email kita pernah dibobol atau tidak. Oke, akan saya masukkan email saya. Jadi teman-teman bisa langsung dicoba. Jadi bisa tahu apakah emailnya pernah dibobol atau tidak. Oke, setelah ini kita klik periksa pelanggaran data. Ya, di sini muncul bahwa email saya pernah kebocoran data. Dan itu ini dia, langsung muncul pada tanggal 9 Agustus 2019. Data yang telah diketahui orang lain, kata Sandi dan alamat surel. Kita klik aja, lebih lanjut. Ya, Data apa aja yang terkompromi? Kata Sandi yang lambat surel. Ya, ini dia data geografis yang benar pengguna. Jadi teman-teman, <clears throat> jadi dari web ini kita mengetahui apakah email kita pernah dibobol atau tidak. Jadi teman-teman silahkan pastikan, silahkan dicek e, semua alamat emailnya apakah pernah dibobol atau tidak. Ya, itu aja uh, sharing saya hari ini. Mudah-mudahan mudah bermanfaat. Jadi teman-teman untuk mendapatkan eh, sharing atau ilmu dari channel ini silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.